我的朋友思思最近打了一针皮试，觉得是她所有打针的经历当中最疼的一次了。那么，为什么皮试会这么疼呢？有哪些打针的方式呢？因为我们在做皮试的时候啊，护士往往会选择皮肤非常娇嫩的部位平行进针，将药物呢打入我们的真皮层，而真皮层往往是我们的痛觉神经分布非常丰富的区域，所以说皮内注射的时候痛感。 非常的明显，其他的打针方式呢，还包括我们非常熟悉的静脉输液，也就是将药物呢直接输入到我们静脉的管腔当中，融入血液。其次呢，还有皮下注射，譬如说我们在打胰岛素的时候，通常会选取腹皮上面皮肤与肌肉之间的皮下组织进行注射。 最后呢，还有肌肉注射，像小孩子打疫苗的时候，护士经常会垂直进针，直接将药物注射到我们的肌肉组织当中。不同的打针方式，痛觉的感觉呢是非常不一样的。像思思这样打皮内注射的皮试，往往是大家感觉最疼的一种方式。